hammol bola bor ekanda har gal mm, ish qilayotgan paytida ey olloh e, berayotgan rizqimni rizqingni o'zing halolidan bergin deyaverar ekan bir burda non yeyotganda ham ilohim halolidan bergin degan gapni aytaverar ekan xayrlisini bergin derkan shunda atrofdagi insonlar so'rashdi nima uchun bitta gapni qaytaraverasan deyishibdi shunda shunda u kishi aytib beribdi har doim allohga nola qilardim ey olloh meni mana shu qiynalib e, yuk ko'tarib topgan pulimga arzimagan bir burda non keladi ya'ni bir buxanka non keladi o'shani shu darajada meni qiynab toptirasanki shu bir burda nonni yeyishim uchun nahotki rahming kelmasa menga men ham odamlarga o'xshab yotib hech qanday mehnat qilmasdan shundoq tayyor keladigan nonni yeyishni xohlayman dedimu oradan ozgina vaqt o'tgandan so'ng ishlab turgan joyimda ikki kishi bir bilan mushtlashib ketdi ularga borib yordam beraman deganimda ular meni ham tushirdida og'zi burnim qon bo'ldi va mirshablar kelib meni ham ularga qo'shib olib ketdi mana yotgan joyimda bir narsa xayolimga keldi men qamoqxonada yotibman hech qanday ish qilayotganim yo'q mirshablar menga teppa tekin nonni olib kelishyapti lekin kechirasan o'sha non tomog'imdan o'tmayapti yana allohga nola qildim ey olloh meni kechir men noto'g'ri so'rabman sendan mayli ishlay peshona teri bilan pul topay va bir burda nonni ham topgan rizqimni ham o'zing xayrlisini bergin deb duo qiladigan bo'ldim